Hallo Freunde, hallo zusammen. Ich mache jetzt nochmal ein großes Bild mit 80 auf 40 cm mit den gleichen Farben. Ich verlinke es euch oben. Im vorigen Video habe ich die Farben erklärt und werde jetzt auch erstmal wieder ohne Silikon alles machen. Aber ich denke mal, dieses Mal mache ich es mit einem Cell Creator. Mache ein paar Zellen rein und dann lasst uns einfach starten. Ich lasse wieder Musik laufen dann könnt ihr euch ein bisschen auf das Bild konzentrieren und ich mich natürlich auch. Also dann bis gleich. Thank you. Thank you.